Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama kami KPR Studio berganti nama dengan Hobi Kreasi Channel Semoga bisa menjadikan wadah inspirasi buat sahabat semua Dalam hal kreasi-kreasi Salam dari kami Salam kreasi Semangat pantang mundur Assalamualaikum